Cuéntame, ¿qué se te ofrece? Estoy buscando una película que se llama La ciudad de los Césares. Em, que se estaba grabando en los 70, pero no hay mayor información. No, lo sé, no, no me suena. ¿Pero vaya a seguir buscando? Sí, sí, aunque no sé dónde. Cuando yo me enteré que existía la película, me di cuenta que tenía una deuda pendiente. ¿Le gusta el cine? Sí, sí. O sea, me gusta ver películas. ¿Le gusta el cine? ¿O cree que le gusta el cine? Pero es verdad lo que estoy contando, ¿no? Ah, o sea, sí, igual un poco de cosas extra, ¿cachai? <laughs> Como emoción, aventura. Ah. Tenemos que encontrar nuestro propio camino, con nuestra propia voz. Lo que no puede ocurrir es que la sociedad olvide que algo existió.